Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós estamos em mãos aqui com o Max Pro M2. Dá uma olhada, a caixinha do bonitão, esse aqui é um celular da ASUS e ele é focado no mercado intermediário. Eu poderia dizer que ele é um intermediário intermediário, não é um intermediário avançado, mas ele tem alguns recursos bem legais. Nesse momento que eu faço o vídeo, ele está custando seus 1.540 e poucos, 1.600 mais ou menos. Eu acho que está um pouco puxado o preço, mas daqui a pouco o mercado começa a baixar. Quando é lançamento fica um pouquinho mais caro, uh, mas eu acho que ele na faixa aí de seus 1.400, 1.300 já fica bastante interessante, tá bom? Ele foi lançado no ano passado e chegou aqui no Brasil neste ano. Vamos abrir ele para já começar a olhar e não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho aqui ó para receber as notificações, para ficar ligado à tecnologia também todo dia, tá bom? Ó, vamos lá, abrir ele aqui, primeiramente a caixinha dele, o que, que nós temos aqui em termos de specs? Olha só, 4 GB de RAM com 128 GB de armazenamento. Vamos abrir aqui a caixinha dele. O Snapdragon que tem aqui dentro é o 660, que é um processador bem competente. Ele não é um processador extremamente atual, mas para atividade do dia a dia, multitarefa e jogos, ele vai bem. Então eu diria que em termos de processamento de poder de fogo, ele é um celular bem parrudinho, considerando que ele foca aí uh, o meio intermediário né, de smartphones. Vamos tirar aqui ele da capinha, temos algumas escritas aqui, né, já falando do Snapdragon 660, bateria para dois dias, a ASUS diz 5.000 mAh. Esse aqui é um dos principais destaques do aparelho, para quem precisa daquela carga para um dia sossegado, dois dias dependendo do seu uso, é, 5.000 mAh é bastante coisa. E nós temos aqui, ah, o uh, que, que é isso? Gorilla Glass 6 isso que eu, que eu falei aqui do celular, que tem algumas especificações, que assim, é, apesar dele focar no, no, mercado intermediário, algumas coisas são de celulares um pouco acima da categoria dele, né? O que é bem legal. Aqui na, na construção dele, a gente tem plástico na traseira, essa aqui é uma cor prata, bem bonita. Temos aqui uh, uma câmera dupla, tá? É uma câmera de 12 megapixels, que é o sensor principal da Sony, e outra de 5 megapixels, que é só para sensor de profundidade. Ele não tira foto, então a gente só tem uma distância focal, não tem uma ultra-wide, nem nenhuma telefoto, nem nada do tipo. Seguindo aqui temos o flash, o desbloqueio por digital, que é direto aqui físico, né? não é na tela, porque a gente tem uma tela IPS. A construção dele é boa, não passa uma sensação plástica, sabe? Um plástico de baixa qualidade, nem nada do tipo. Eu acho essa cor bem bonita também, tem um, tá vendo um reflexo aqui diferente, você vê a curva aqui certinho, não passa a impressão de ser plástico, tá gente? E na frente nós temos uma tela de 6.26 polegadas Full HD. Tá bom, é uma tela que tem um brilho na faixa de 400 e poucos nits, é um brilho ok, é, em dia de sol muito forte, talvez tenha um pouco de dificuldade, mas ainda assim, para a categoria dele tá muito boa. É, já falo melhor da tela, eu gostei da calibração aqui que a gente é, tem no aparelho. Temos o Note aqui em cima, com uma câmera frontal de 13 megapixels, saída de som aqui embaixo, que o som é um dos destaques do aparelho também, Entrada de 3.5 milímetros, foca a câmera, aqui é a entrada, e temos, gente, para carregar o aparelho, olha só, uma entrada micro USB. Eu não sei por que, que a ASUS optou por deixar a micro USB aqui, nós já estamos em 2000 e 19 e precisaria ter uma USB tipo C. Então esse é um ponto que eu achei nada legal, mas é o que temos, tá? Continuando aqui na caixa, ó, temos um carregador aqui 10 watts, então não é o carregamento mais rápido, que a gente vai encontrar. E pelo fato da bateria ser grande, você vai precisar mais ou menos de duas horas e pouco para carregar a bateria toda, mas não precisa carregar toda hora, porque tem 5.000 mAh, né? E o cabo aqui, que vem junto. E temos aqui também um foninho de ouvido, deixa eu abrir ele. É um fone bem bonitinho, branco, né? A gente tem a borrachinha aqui, ele vem com outras borrachas também. E temos o controle, deixa eu ver aqui esse controle que vem, de você dar play e pause, e tem também um microfone aqui. Eu costumo gostar desses, micro... desses microfones, ó, desses fones de ouvido da ASUS, porque eles são bem confortáveis e de forma geral costumam ter boa qualidade de áudio, tá? Não temos capinha, ó, aqui é só manual de instrução, então a gente não encontra capinha no aparelho e temos aqui o alfinetezinho para você tirar a gaveta que eu já vou mostrar para vocês. Uh, uma gaveta que é completa, você tem uma entrada para o seu cartão de memória e dois chips de operadora, tá legal? Não precisa escolher é, ou utilizar dois chips de operadora ou só um chip de operadora e um cartão de memória. A expansão dele de memória vai até 1 tera, é bastante coisa, apesar que nem existe cartão ainda de 1 tera, mas já tem essa opção. E nós temos a opção de memória interna, 32 GB, 64 ou 128 GB, com versões de 4 ou 6 GB de RAM. Então ele é bem completinho uh, em termos assim de opção de memória, memória RAM e todos com processadores Snapdragon 660, tá legal? Em termos de construção, o aparelho é bem feito. A gente tem aqui na tela Gorilla Glass 6, o que é bem impressionante para um aparelho dessa categoria, chama bastante atenção. Então temos uma boa proteção aqui contra riscos. É, a tela, vocês podem ver que ela tem poucas bordas, tem o um notezinho aqui, né? E é uma tela que ela puxa para uma tonalidade de cor mais azul, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É uma, é uma tela IPS LCD, e tem uma coloração um pouquinho mais fria. Eu prefiro telas mais frias do que telas mais quentes de forma geral, então o IPS costuma me agradar nesse sentido, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só, galera, é uma tela bem grande, né? Para mídia vai ser boa, 6.26 polegadas, não falta espaço aí para você ver seus vídeos, esse tipo de coisa. Ela faz um crop aqui, ó, mesmo quando eu aumento a tela 100%, ela faz um crop aqui no Note. Não sei se isso aqui dá para mudar, aparentemente não, porque quando vem já é automático. E você tem um pouquinho de queixo aqui também tá? Mas não é nada que incomode. O brilho dela tá no máximo, eu tenho bastante luz aqui no estúdio, mas a gente percebe que não tá uma tela tão forte em termos de brilho. Então, dias de sol você pode ter um pouco de dificuldade, mas a temperatura de cor dela eu gostei, é uma, uma temperatura mais fria, você tem uma boa saturação de cor, os pretos são bons, não é tão carregado, não é um preto tão denso como um OLED, mas a é característica do IPS de forma geral, então tá bem calibradinho, assim, uma tela bem legal. E a parte do som é uma coisa que chama bastante atenção, quer ver? Ó, vou aumentar aqui no máximo, o falante é um falante só aqui, a gente não tem dois falantes, não é estéreo nem nada do, do tipo. Vou colocar uma musiquinha aqui sem copyright, e esse é um falante que a ASUS utiliza, ela já utiliza em vários outros celulares da ASUS, e é, ele é muito bom. Ele tem uma qualidade sonora bem acima da média e a ASUS costuma colocar em vários modelos. Eu acho que é o mesmo do Zenfone 5, talvez. Ó, vou aumentar, tá no máximo, meu microfone tá aqui. E é um som bem alto, o volume dele é bem considerável, Uh, e ele é bem encorpado, você sente o grave né, mais, mais presente e os agudos e os médios são muito bem equilibrados, então você quase não vê distorção. Entendeu? Deixa eu adiantar um pouco a música. Então olha só, essa é uma música bem barulhenta, né, digamos assim, e eu não estou escutando distorção nenhuma. E o som é bem definidinho, ó. Ó o grave, ó. Então, uma da, da, das partes que chama muita atenção aqui no celular é, é a parte, é essa questão do som. Para jogos e, e uso no, no, dia a dia, o Snapdragon 660 ele não é um processador atual, extremamente atual, mas ele é um processador bem parrudo em termos de, de qualidade e de poder de processamento. Então ele co vai conseguir atender multitarefa de boa no seu dia a dia. Nós temos aqui roda rodando uma interface Android, é um Android puro que nós temos aqui. Tá? Então vocês podem ver, que ele é bem clean, uh, basicamente o Android Stock, poderíamos dizer assim, com poucas modificações que a ASUS fez. É, o modelo que está aqui do Android, olha só, é o 8.1.0, mas ele é atualizável, deixa eu voltar aqui, ele é atualizável ao Android 9, a ASUS garantiu o Android 9.0, eu não sei se, se ele vai atualizar para o 10, normalmente se garante dois flavors de forma geral, de 1 a 2 então não, não, não sei dizer se o 10 vai vir. A ASUS costuma trazer bastante atualização para os aparelhos mais antigos, pelo menos dois anos ela costuma garantir que é o padrão, mas vamos ver, né? Ah, então assim, é um sistema bem clean, para quem gosta de Android puro, Android stock, vai gostar do, do, do produto, ele não vem com, né, com nada instalado já, então você instala só o que você quiser, e é aquela interface bem basicona aí do, do, do, da própria Google, tá? Estamos rodando aqui, gente, o Asphalt 9, que é um jogo que eu gosto de testar porque ele é bem pesado né, em termos gráficos. E a gente percebe aqui que está rodando fluido, ele não está rodando com os gráficos no máximo, né? Uh, em momentos que tem muita coisa acontecendo na tela, às vezes você vê uma le leve queda de, de frame, aí, de taxa de frame, mas é, é praticamente assim, perceptível de forma geral. Para quem gosta de jogar jogos casualmente, ou até um pouco mais pesado também, não vai tem dificuldade nenhuma com o Snapdragon 660. Ó, deu uma engasgadinha ali, não sei se vocês viram. O que, que acontece? O, o Snapdragon 660, ele tem uma questão de que ele é muito flexível. Então, quando você exige mais entrega, ele vai entregar para você, ele vai dar aquele gás que você precisa, só que existe a questão da bateria, né? Ele vai puxar mais bateria também. Então, se você usar mais de boa, você vai ter uma bateria com mais durabilidade. Se você exigir, ele vai te entregar mas a bateria vai embora mais rápido. Considerando que a gente tem aqui uma bateria de 5.000 mAh, não vai existir muito problema, tá? Por mais que você tente esgotar a bateria em um dia, vai ser muito difícil você conseguir, que a gente está falando de uma das maiores baterias do mercado, principalmente nessa categoria de smartphone e de forma geral, né? Os celulares hoje em dia, a gente vê celulares aí com bateria de 4.000 mAh, 4.500 no máximo. Foi uma escolha muito boa da ASUS de colocar essa bateria, o som estava até tão alto que eu estava até falando alto, é de colocar uma bateria grande. Eu acho que foram escolhas acertadas de forma geral no aparelho, né? A gente vê um bom processador, considerando que é um celular intermediário, ele excede a necessidade de processamento que as pessoas têm no dia a dia para multitarefa, para né, WhatsApp, Instagram, Facebook, essas coisas, roda todos os jogos que você precisa e de quebra tem uma bateria de 5.000 mAh. Então você tem um conjunto muito bem equilibrado para quem foca nesse tipo de coisa. Uso por longos períodos e precisa de um processamento melhor, tá? Em termos de acabamento, ele é um pouco mais simples, a gente vê como eu falei, é plástico aqui atrás, não passa uma sensação de má qualidade, mas você não vê cerâmica, vidro, nem nada do tipo. E na tela, que é vidro, obviamente, Gorilla Glass 6. Então o conjunto, de forma geral, é muito bom. As escolhas eu acho que foram muito bem acertadas, né? O som também é muito legal. O que pega é essa micro USB, que eu não achei muito lá legal. E agora as câmeras que nós vamos falar sobre elas, tá? O que, que acontece? Temos aqui dois sensores, 5 megapixels, pra, é, que é o sensor de profundidade, e uma câmera de 12 megapixels que é sensor Sony. É o modelo IMX486, que é um bom sensor da Sony, né? A ASUS costuma trazer os modelos uh, ah, para mostrar para os consumidores que tem um sensor aqui de boa qualidade e tal. Só que o que acontece? É uma câmera intermediária. Ela tira boas fotos em boas, boas condições de luz. Quando já tem falta de luz, você já tem um pouco mais de dificuldade, porque não é um sensor que consegue, sei lá, usar uma tecnologia quad pixel, como a gente tem sensor de 48 megapixels hoje em dia, não tem uma telefoto aqui, não tem uma ultra-wide, nem nada disso. Então você fica meio que preso no básico. É uma lente para uso no dia a dia normal, com qualidade ok, sem exagero nenhum, sem flexibilidade de lentes, né, de ter uma ultra-wide, nem nada do tipo, como eu já falei, mas para quem faz uso normal de fotos, tá ok. Em baixa luz, não vai sair muito legal. Você vai ter realmente já mais ruído e tudo mais. E aqui no sistema, deixa eu mostrar para vocês, ó, na interface aqui, nós temos uh, o modo retrato, tá? Que você consegue deixar o fundinho embaçado. Temos a HDR aqui no modo automático. O autofoco dela é relativamente rápido, para filmagem, eu achei também bom, vou mostrar uma filmagem rapidinho aí para vocês. E aqui a gente tem um menu para você trocar para vídeo, que ela filma uh, na traseira em 4K a 30 frames e na frontal 1080p a 30 frames por segundo, tá legal? Aqui você troca a câmera e nós temos uns filtros aqui também de forma geral, tá? Que você pode utilizar, eu não costumo usar essas coisas, mas temos. E aí, tem algumas fotinhos aqui que eu tirei, que vocês vão ver aí nas imagens. Para boa iluminação, a câmera se sai legal. Modo de profundidade de campo também tá fazendo uma leitura boa, tá recortando legal. A câmera frontal, eu achei que se sai, assim, tá bem interessante pro, pro aparelho. Eu acho que ela se sai até um pouco melhor do que a traseira, em termos de, de, de detalhe na foto, não sei porque parece que está um pouco melhor. Já a, a, traseira, ela faz uma exposição um pouco esquisita às vezes, ela está deixando... Uh, aí não sei se é pós-processamento, né? Porque o pós-processamento conta muito. Mas eu tô achando umas cores um pouco carregadas demais, contraste um pouco forte demais, e em áreas que você tem luz e sombra, ela não está conseguindo regular muito bem. Então, às vezes fica um pouco subexposta a foto, ou às vezes um pouco exposta demais. Mas é uma câmera que, para dentro da categoria do aparelho, eu acho que atende bem, tá? Vamos fazer um teste rápido aqui na filmagem para vocês verem. Então, beleza, galera. Vocês estão vendo agora a imagem do Zenfone Max Pro M2, da câmera traseira, tá filmando em 4K a 30 frames por segundo. Não tem opção de 60 frames, pelo que eu vi aqui, eu gosto dessa taxa de frames, mas não sei porque às vezes as empresas não colocam. Aí me digam o que, que vocês estão achando, tá? Ah, o som, é, a imagem, a estabilização que eu estou segurando aqui na mão, tudo direto do aparelho, não tem nada editado, beleza? Eu vou virar um pouquinho aqui a câmera para a gente ver o foco dela, como é que se sai, porque eu parado aqui, o foco normalmente às vezes trabalha melhor, e a gente faz uns testes rapidinhos aqui, tá bom? Vamos virar e dar uma olhada aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, colocar a mão na frente, focou, focou lá atrás, focou aqui, Focou? Não, não focou não. Focou lá atrás, ah, acertou o foco, focou lá atrás, mais uma vez. É, tá legal. O foco não tá lento não, tá acertando rapidinho. Pela tela aqui, o que que eu, eu tô vendo? Parece que tá um pouco subexposto, tipo, tá um pouco escuro demais pela luz que eu percebo aqui, uh, olhando o ambiente normalmente. Mas às vezes isso muda um pouco na hora que o vídeo ficar pronto. Então vocês me digam aí, mas em termos de foco tá legal. Em termos de estabilização, parece que está hum, vibrando um pouquinho aqui, mas às vezes após o vídeo ocorre um pós-processamento. Beleza? Me digam aí o que vocês acharam nos comentários e vamos voltar para o vídeo. Comentem depois o que vocês acharam aqui da qualidade de filmagem. Ela tem estabilização eletrônica, mas também não é nada demais, o autofoco é razoável. É um celular intermediário, tá? Para a parte de foto e vídeo. Ele realmente se coloca nessa categoria aqui do aparelho, que não é um intermediário avançado ou um top de linha, mas está bem dentro da média. Futuros updates talvez possam até melhorar um pouco isso, tá? Então, gente, de forma geral, o que, que eu acho? Esse celular vindo com preço competitivo, baixando um pouquinho o que está o preço atual, ele se torna muito interessante, porque ele tem os principais pilares, boa bateria, uma tela boa para você usar no dia a dia e processador bom, né? Aguenta o tranco para a maioria das pessoas que fazem uso, do uso normal do celular e tem um fôlego de sobra, é, mesmo para quem faz uso intermediário, ele tem um fôlego de sobra para quem quer jogar um joguinho mais pesadinho aqui, fazer um multitarefa ali mais pesado, vai super bem. E tem opção de memória, tem expansão, né, tem versão de 32 GB de armazenamento que é mais barato, e memória RAM até 6 GB de RAM. Então achei que é uma escolha acertada, eu costumo gostar dos aparelhos da ASUS, porque assim, de forma geral, eles trazem boas qualidades, fazem alguns, algumas trocas, muitas vezes, né, deixa de ter alguma coisinha ali, mas para colocar coisas que fazem sentido no uso do dia a dia. Então é um aparelho que está bem competitivo e é isso aí. Comentem aqui o que vocês acharam, não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo com a família e com quem está interessado nesse celular aqui da ASUS. E a gente vê nos próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!